Ютубе Фармюзик представляю. Tarixingiz beqiyos suv, baxtim yo'li tushalgan kun. Ota onam yonimdasiz, orzularim ushalgan kun. Sizdir mening tirgagimsiz, urib turgan yuragimsiz. Guyo havo keragimsiz, orzularim ushalgan kun. sizdir mening tirgagimsiz urib turgan yuragimsiz go'yo havo keragimsiz orzularim ushalgan kun onam onam onam poyingiz jannat onam otam otam otam nomingiz dildan olam onam onam onam boyingiz jannat onam otam otam otam boshim qo'yay poyingizga jonim to'shay joningizga duo bering bolangizga orzularim ushalgan kun boshim qo'yay poyingizga jonim to'shay joningizga duo bering bolangizga orzularim ushalgan kun Savolimga topdim cevap, Borligingiz sizsiz sabab Kuy sizge atep, atab Orzularim ushalgan kun Savolimga cevap, javob Borligimga sizsiz sabab sizge atep, sizga atab Orzularim onam onam Boyingiz cennet onam Otam otam otam Nomingiz dildan olam Onam onam onam Boyingiz cennet onam Otam otam otam otam otam ютубе фармьюзик